नमस्ते D K helping everyone YouTube channel में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा जो अपडेट निकल के आ रही है जिसमें कहा गया है बिहार सरकार की सभी लोक सेवाएं जो हैं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध की जाएंगी एक से दो महीने के अंदर ये सेवाएं शुरू हो जाएंगी तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि जो भी वीडियो आए उसका सीधे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं अब सभी 135 लोक सेवाएं मिलेंगी एक ही वेबसाइट पे 135 जो लोक सेवाएं हैं वो सभी एक ही वेबसाइट पे मिलेंगी राज्य में जल्द लोगों को सभी लोक सेवाएं एक ही वेबसाइट या पोर्टल पर मिलेंगी एक इस एक पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति सभी 135 सेवाओं में किसी या इससे अधिक सेवाओं के लिए आवेदन कर सकता है फिलहाल देख सकते हैं बावन के आसपास ही सेवाएं ऐसी हैं बिहार में जिनकी सुविधाएं ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है इसके अलावा अन्य सेवाएँ अभी किसी एक वेबसाइट पर मौजूद नहीं हैं यानी कहने का मतलब बिहार सरकार कह रही है कि बावन के आसपास ही ऐसी सेवाएँ हैं जिसकी सुविधाएँ ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकती है इसके अलावा अन्य सेवाएँ अभी किसी एक वेबसाइट पर मौजूद नहीं हैं इनके लिए अलग अलग या संबंधित विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होता है अलग अलग आवेदन करना होता है एक जगह सेवाएं हैं नहीं इसके इनके लिए अलग अलग संबंधित विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होता है हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आर यानी राइट टू पब्लिक सर्विस लोक सेवा का अधिकार कानून की समीक्षा के दौरान सभी 135 सेवाओं के आस 135 के आसपास सेवाओं को एक ही पोर्टल पर लाने का आदेश दिया था एक दो महीने में यह वेबसाइट बनकर हो जाएगी तैयार अब एक दो महीने में यह वेबसाइट बनकर तैयार हो जाएगी इसके बाद इसका उद्घाटन होगा इन कहने का मतलब है बिहार में जितनी भी सेवाएं हैं लोक सेवा के अधिनियम के तहत वे सभी सुविधाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होगी यह देख सकते हैं तैयार होने के बाद एक दो महीने के अंदर तैयार होने के बाद बनकर तैयार हो जाएगी इसके बाद इसका उद्घाटन होगा आरटीपीएस के दायरे में आने वाली अन्य सेवाएं मसलन ड्राइविंग लाइसेंस वाहन परमिट जैसी अन्य सेवाओं का आवेदन संबंधित विभाग के पोर्टल पर अलग से आवेदन करना होता है परंतु अब नई व्यवस्था के तहत सभी सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी यह व्यवस्था हो जाने से लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी तो बहुत बड़ी यह सेवाएं सेवाएँ कही जाएंगी व्यवस्था कहीं कही जाएंगी बिहार सरकार के द्वारा देख सकते हैं अभी बावन के आसपास ये ऐसी सेवाएं हैं जिनकी सुविधाएं ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और जनों को यानी मित्र जन हैं उनको भी इसका सूचना प्रदान होए धन्यवाद